Buenos días mundo, hoy estoy en Atlanta otra vez, no sé si sabéis, pero yo no vivo en Atlanta, o sea, estoy en un pueblo que se llama Milton, que es a las afueras de Atlanta, y se están riendo de mí, porque cuando grabo se ríen, bueno. Y hoy hemos venido aquí, al centro de Atlanta, al CNN, que vamos a hacer un, tour ahí, y CNN, o sea, CNN, es una de las cadenas más importantes de mm, televisión aquí en Estados Unidos y la base está en Atlanta, o sea, la central donde, se hacen, donde están los estudios y donde se graba para las noticias y todo eso, está aquí en Atlanta. Entonces hoy vamos a hacer un tour y no sé si me dejarán grabar dentro, pero bueno, espero que sí, que lo podáis ver. no nos dejan grabar dentro, pero sí que podemos hacer fotos en la primera parte. Vamos a hacerlo. Bueno, un inciso, os voy a enseñar esta foto. Esto resulta que en el tour pidieron un voluntario para explicar lo de las pantallas verdes y cómo ponen imágenes encima de otras, al por ejemplo hacer el tiempo, o las noticias o lo que sea, y yo me presento voluntario y ahí me veis. Bueno, ya hemos salido del sitio este, ha estado genial, o sea, vimos todos los estudios por dentro que es donde graba las noticias y resulta que esto que CNN, CNN, CNN es súper famosa y está como por todo el mundo y como que la mayoría de Estados Unidos ve las noticias en este canal y podemos ver los estudios donde se graba pero obviamente no podíamos grabarlo y vimos a la, a la gente grabando las noticias, además están con todo el rollo de, de escoger a los presidentes, o sea, de las elecciones de Trump versus Hillary Clinton y que eso va a ser mañana. Mañana vamos a saber quién es el siguiente presidente de Estados Unidos. Bueno, pues ya es el día siguiente. Estoy aquí con el abuelo porque vamos a ir a desayunar. Y me apetecía grabar ayer porque me fui al CNN en Atlanta y también hoy porque hoy son las elecciones y es como un día súper importante porque Obama lleva ocho años siendo presidente de Estados Unidos y ahora, em, después de ocho años, se volverá a decidir quién es el siguiente presidente de Estados Unidos o la presidenta, porque uno de, los candidatos son Hillary, Clinton, que si gana sería la primera presidenta mujer, y Donald Trump, que si gana, pues me voy de este país. A ver, <laughs> no tampoco, pero esperemos que gane ella en vez de él, porque supongo que ya sabréis cosas sobre Donald Trump, que no es un hombre muy, muy educado, que digamos. Bueno, entonces voy al restaurante ahora y bueno, desayunar. Y después voy a cortarme el pelo, que ya lo tengo bastante largo. Bueno, pues así acabado el pelo. Creo que está bien, ¿no? No sé. Bueno, estoy aquí con Maya. Después de cortarme el pelo, volví a casa y ahora estamos yendo a Swim Atlanta, se llama. Porque me habéis preguntado por los deportes. Y bueno, ya voy a hacer vídeo, o sea, ya estoy buscando cámara para comparar y, empezar a hacer vídeos en mi cuarto sobre el colegio y sobre todo. Pero bueno, a lo mejor en una o dos semanas ya empezaré con esos vídeos, pero por ahora voy a seguir haciendo vlogs. Bueno, pues lo que os decía, lo los que me habéis preguntado sobre los deportes. Aquí los deportes y los clubs son súper importantes. Todo lo relacionado con el colegio es como muy... es la vida social de la gente en América. Y es eso, es estar en clubs, que yo estoy bastante, estoy en un club que es como una asociación internacional de teatro, luego estoy en un club de, que es el de Community Service, porque, que es el servicio a la comunidad, que hay que hacer 16 horas de servicio a la comunidad, entonces tengo un club que es construir casas, que aún no he ido a ninguno, pero cuando pueda irme. <laughs> I'm just cuando pueda, eh, o sea, la, próxima construcción de casas que hagan, pues iré para que me cuenten horas de servicio a la comunidad. Y eso, lo de los deportes, que la mayoría de colegios es eh, extremo. O sea, si entras en baloncesto, en mi colegio yo no quería entrar porque es, te tienes que levantar a las 5 de la mañana, porque es una hora antes del colegio, y es una locura, es como súper... Y además yo, no sé, prefería estar en natación que en baloncesto. Y, eso que se le toma muy en serio el baloncesto y todo, también el fútbol americano que ya va por temporadas, entonces la primera temporada que fue el primer, no sé, como terminó en, noviembre, fue desde principios de agosto que empecé el colegio hasta noviembre y, ya terminó la temporada. Pues eso, que si venís, intentar uniros a cualquier deporte y aunque sea eso todos los días de la semana, pues va a estar muy bien para conocer a la gente. Bueno, pues acabo de cenar, que cené una cena súper americana, que cené costillas y mac and cheese. Y mac and cheese es esos macarrones con queso. Y estoy aquí estudiando ahora. Esta es la propia agenda que tienen del colegio y me mola. Bueno, que estoy estudiando, porque mañana tengo examen de Historia Mundial y me entra todo el Imperio Bizantino, Rusia, los mongoles y China y tengo, un montón que estudiar, porque mi colegio no, no es, o sea, cuando vine aquí me creía que iba a ser todo súper fácil, en plan el colegio iba a ser tirado, pero no, o sea, me ha tocado un colegio bastante difícil y la, la mayoría de los estudiantes con los que hablé tampoco están en colegios fáciles, o sea, no sé, también depende de las clases que coja, ¿sabes? si yo cogí las que serían, las que tendría en primer bachillerato en España, para no perder nada. Y bueno, las elecciones son un rato, entonces cuando empiecen bajaré a verlas. Vale, ya estamos viendo las elecciones y va ganando Trump. O sea, me muero. Veis que lo están poniendo aquí en CNN, que es donde fuimos eh, ayer. Vale, y eh, va ganando Trump. No lo puedo creer. O sea, yo no sé qué voy a hacer si gana Trump. O sea... A ver, obviamente voy a quedarme en Estados Unidos, no me voy a ir, pero... Qué fuerte, o sea, yo tengo muchísimo que estudiar, ya estoy estudiando en mi cuarto. Que mis etapas de estudiar son empezar a estudiar en la sala esa y después decir, bueno, me voy a estudiar en mi cuarto ya, que me da igual. Porque estoy más cómodo en la cacho Me muero, o sea, no puedo ganar Trump, no, puede puedo ganar, o sea... Y lo peor es que en mi estado, en el estado de Georgia, Georgia, eh, Trump va ganando como 70% y 30% a Hillary Clinton. O sea, yo me evito los debates porque tuve que hacer un trabajo de los debates para la clase de lengua aquí. Y es que es horrible todas las cosas que dice, o sea, es, es un mal educado, es... No puedo ganar, o sea, no puede ganar. No puedo creer. Pues he subido a mi cuarto ya, eh, porque tengo muchísimo más que estudiar por mañana y pues eso, las elecciones ahora mismo son las 11 menos 5 y las elecciones al paso que van no van a decir quién es el presidente hasta dentro de, a lo mejor me dijeron los padres que hasta las 3 de la mañana o así, va fatal, o sea, va ganando Trump y es que no lo puedo creer, o sea llevo ahí no sé horas viéndolo y... no, me lo puedo creer, o sea, no me puedo creer que, vaya ganando, yo me creía que, no sé, que iba a ganar ella, pero con diferencia. O sea, sabía que estaban igualados, pero no sabía que, había, que iba a haber mayor, o sea, toda esa gente que esté votando Trump, no lo puedo creer. Pero bueno, yo tengo que estudiar ahora y cuando termine de estudiar bajaré a ver cómo van las elecciones y no sé si lo grabaré o no y, a ver quién gana esto. cuando estéis viendo este vídeo ya sabréis quién es el presidente, pero es que ahora mismo, o sea, me quería grabar esta, reacción y quería que lo vieseis y quería, pues eso, o sea, es una cosa que, por la que estoy haciendo los vídeos, es para luego en el futuro verlos y decir, madre mía, así es como estaba yo viviéndolo en el momento, ¿sabes? qué? no sé. Y, así es lo que estoy viviendo ahora mismo, estoy en Es que no, no me lo puedo creer estoy flipando. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, todo lo de CNN, todo el rollo que os metí cuando estaba yendo a la piscina y todo lo de las elecciones, que yo, lo que os digo, estoy flipando. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dadle like, suscribiros si aún no estáis suscritos y compartidlo con vuestros amigos. No, pero no, es que no, no, no me creo que esté de Trump, de verdad.